jalatti mormatti kun diinatti mormatti na harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaalaa ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan. Nagaan koo bakkuma jirtan xisnaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattan baga eeggamtanii baga yoona eegdanii. Egaa kaarrammoo viidiyoo tokkoon dhufeetoo jira kara keessanii viidiyoo kana haga dhumaa waggaa dhaggeeffattan ta'e egaa kaa duraafillee muuxannoo waan namaa ta'u tokkoon qabadheetoo dhufe isiniin jechuun jaaladha. Warri karaa chaanaalaa ayyaantuu asallaa dhuftanii haarawaa taatan garaattan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya ta'a. Warroonni immoo haga har'aa maatii koo taatanii yaada asirratti darbu na deeggaraa na jajjabeessaa jabaadhu jettanii koomentiidhaan sheeriidhaan laayikiidhaan na jajjabeessaa jirtan guddaa isaa galatooma isiniin jechuun jaaladda Egaa kanatti aansee eh, guyyaa har'aa akkaataa gabaa gabaa yeroo kana maalirra jira? Egaa kaa mana tokko tokko keessatti mana nama tokkootitti yookaaniin eh, tariitii darbee darbee namoonni tokko tokko ani haati manaa yookaan warreen ani bira hojjedhu waan akkanaa naa qopheessee kan jedhaniitu iyyuu jira. Warroonni immoo akka ofii keessanii qarshii keessan baastaniitoo bitattan yeroo akkamii akka bitachuu qabdanii jechuudha. Egaa ka amma yeroo kanatti e, meeshaan waluma cinaa deema. Asii qabatanii galuu tuyyuu ulfaata malee e, gatiidha wal bira waggaa qabaniitu ilaalan birriin waggaa jijjiiramullee e, tokkumaa jechuudha. Kan asitti binnurra araa biyyatti waggaa galle baasneetu bituun baay'ee ulfaata keessattuu kofartiiwwan waggaa laalleetu hojjenne duraanuyyuu jechuudha. Waggaa afran baranaa oggaan biyya jiru dhugaa dubbachuuf eh, darajaa qaba. Kan kuma jahaasitu jira, kan kuma afuriititu jira jechuudha. Amma inni gizee kanatti osoo gaafatanii kuma kudhaniin ni argama jedheetoo yaadu. Inni inni amma yeroo kana jechuudha. Akkuma isinitti mul'achaa jiru tokko tokkoon isinitti himaa ganaallee immoo iyyuu Eh, viidiyoo kan hin hojjedhu baay'eetu jira jechuudha meeshaa bittaa irratti meeshaa hoggaan jedhu ani dhugaa dubbachuuf ofitti kan baay'isuu fi kan gaargoo godhu hin qabu ofii mataa keenyaaf biyyuma kamiyyuu hoggaa galluu shaanxaan tokko akkam akka ayyamamu hundi keenya iyyuu ni beekna jechuudha. Shaanxaawwan ayyamamu san keessatti waan xiraatii qabu maal qabanneetu galla. Waan biyya keenyatti guddii ta'e birrii itti baasnee bituun garaa nu nyaatu. Amma immoo osoo bitannee gaarii kan ta'e jennee kan itti yaadnu hoggaa bitne Fakkeenyaaf walumaagalatti e, biyya kamiyyuu haga kiiloo shantamaa kan ayyamamuu ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenya biyyi ani jiru haga kiiloo afurtamii jahaatu ayyamamaa Kiiloo torba harkatti qabatta. Walumaa galatti haga kiiloo shantamii lama akkasiin ayyamamaa jechuudha. E, torba isa wajjin waggaa walitti irra eeggatan. Isa sanirratti amma yeroo kanatti e, bara haarawatti dhiyaatoo jirra. Isaan keessaa guyyaa maadii meeshan. gadi bu'a kan jedhamu eh, warroonni mana gaarii ta'an namatti himuu danda'a. Nama fakkeenya mannani jiru eh, yeroo darbee waan xiqqaan waraabee yeroo baay'ee indeemne deemne turee deeme waan ta'eef iyyuu jechuudha. yeroo kanatti maaltuyyuu eh, gadi bu'eet isa laaluu deeme eh, kan akka caammaa kan akka uffataati jechuudha. Guyyaa sanii guyyaa tokkichaaf kan gadi bu'eetuyyuu jiraa isa laaluu deeme tanan asumaan guyyaa maalii maalii akka gadi bu'aatoo jiru isarratti immooyyuu warroonni gara fuuldurattis garuu heddan kariiti immooyyuu ji'oota erga hoggaan kun eh, wal qixxeetti ga'e. warri garuu heddan amma yeroo kana osoo bitattanii teechifattanii gaariidha jedhee kanan qabadheetoo dhufeedha. Egaa ka'a eh, eh, ji'a kudha lama ji'a kudha tokkoffaallee wantoonni tokko tokko guyyaa tokko tokko gadi bu'aa bu'aatoo dhufanii keessattuyyuu immoo ji'a isaanii ji'a kudha lammaffaa irratti guyyaa kam haga meeshaan gadi bu'u kan jedhu walumaan ilaalasiniin jechuun jaaladha. Walumaa galatti amma wantoonni amma asitti argaatoo jirtan kuni kofartiin kuni biyya keenyatti eh, akkuma dura isiniin jedhee karaa kuma jaha akka kiilootiin biyya keenyatti jechuudha kan laalamu. baay'ee wuddiidha. Amma fakkeenyaaf kuma kudhan baafnee isa uffata tokkicha kana binna jechuun biyya gallee baay'ee ulfaata. Osoo immoo wal biraayyuu qabne haguma feenuu biyyuma kamittuyyuu e, qarshii sharafa irratti kana ni ta'a jennee tooyyaanu jechuudha wanti asittiin binnu. Amma fakkeenyaaf e, kan asitti argaa jirtanii ani amma meeshaa mana keessatti miti kanan yaadan warri bituu barbaadde yeroo kanatti gadi bu'a jedhee qabadheetu dhufe malee meeshaa mana keessaa tokkumaayyuu bituun barbaadu sababni isaa maal kiiloo kaasa wanti xiqqoon elektirooniksii meeshaa keessa godhan baay'ee kaasa jechuudha biyyatti illee elektirooniksiiwwan gizee gaafadhu haaluma wal madaalaa qarshiidha wal madaalaa biyyoota nu jirru wal madaalaa ijaa ta'eef iyyuu yaan fakkeenya ani kan amma akka yaada kootiitti ani. ani yeroo kanatti osoo bitame biyya keessatti illee kisaaraa hin qabu biyya keessatti baay'ee wuddiidha jedheetoo yaadu keessa kan akka koofartiiti. Egaa akka koofartiin amma yeroo kanatti kan argaa jirtan kuni e, diraama dhibba tokkoo fi jahaatamii shanii haga jahaatamii torbaati jechuudha kan irra jiru. Egaa akka guyyaa ji'a kudha tokkoffaa guyyaa digdamii shaniidha kan akkanaa kun kan ta'e jechuudha. Egaa akka ammoo e, guyyaa guyyaadhaniin guyyaa wayii gadi bu'uu danda'a. Amma kuni goofarti ilaaltan kun baay'ee babbareedaadha. Biyya keenya keenyaaf awwaaraafillee xuriidhaafillee kan ta'uu danda'udha. Hedduu namatti tola eh, karariin isaatiillee jechuudha. Ani akka kootitti filannoo kootitti kana kan qabadheetu dhufe. Warri galuu heddan hoggaa jiraatan ta'ee warroonni tanaan dura bittanii too hin qopheeffatin wanta biyya keenyatti guddii nutti ta'a. Amma dandeenyee bituu hin dandeenyu nutti ulfaata waan kiiloo keessan ta'e itti kafaluu osoo hin ta'in. osoo ittiin kafalin kan dandeessaniitu isa kiiloo afurtamii jahan ayyamu san keessatti kan galfachuu dandeessan akka kiyyatti bitattanii hoo qabattan kan jedhudha Kanaan ani qabadheetu dhufe jechuudha. Anaaf fakkeenyaaf amma kaargoo hin godhuu murtoo kootiidha qarshii koo baasuun barbaanne waan ta'eef garuu shaanxaan kun kan naxaanaaf ayyamumu kan ammoo maaliif hangateetu gara? Sababbiin isaa biyya keessatti illee kan wal madaallee tolaalu meeshaa biyya keessa ni jira hunduu garuu gatii wal madaalamee tolaalu bitatanii hoggaa galan homaa tokko kisaaraa hin qabu kan jedhudha. Ani akka yaada kootiitti kan hoggaan jedhu waanuma hin taane walitti guurree eh, qarshii keenya baasurra waan xiraatii qabuun hoggaa galanne gaariidha. Egaa kaammoo akkasuma immoo warroonni eh, hojjesiistuun keessan yookaan madaamiin keessan immoo meeshaa adda addaa isinii bitteetoo Jiraatan waggaa ta'e already isinittan himaa dhugaa dubbachuuf abbaa feetan bira yoo hojjettani gizee kana keessa kan akka koofartii fa'aa uffata babbareedaa waanuma feehoo ta'e namni kasii hojjisiifattu bittee siif hin kennitu. Ani yeroo tokko tokko ijoolleen waan addaa waggaa dubbatan nagarrama. Miti kanaa miti jechuudha. atuu filattee waan gaarii waggaa filattu yeroo baay'ee maal jedhu tariitii asirratti illee koomentii jalatti naa barreessuu jechuudha warri biyya hojjetan biyyaaf barbaadde siin jedhu uffataa yuyyuu ati filatte jechuudha baay'ee sodaatu beektu nuti uffata xirratti jedhu uffan yoo uffannee baane baay'ee sodaatu kanarraa kan ka'e yeroo ijaazaa deemtu yookaan immoo ijaazaa hojiidhaan karaa biyya keetii jechuudha yoo deemtu uffachuuf siin jedhu malee jechuudha qarshii ofii baasanii waan kwaalitii qabu. gongumaan bitan jedhee yaadu isa keessaa minaalbaata dhibba keessa parasantiin tokko namni akkasii yoo jiraate malee walumaa galatti hojjisiistuun yookaan madaamin amalli isaanii wal dha. Uffata akkamii akka nuu e, mana isaanii keessa hojjennu tokkoon tokkoon keessan beekuu dandeessan jechuudha. Ani mana kootti uffanni ishiin mana keessatti naa uffata baay'ee e, yookaan bijaamaan jettu yookaan qamisiin jettu yookaan surreen jettu sababbiin isaa. kan gubbaarraan uffatamu kan jilba nama gahuu eh, surreen jalaa kan <laughs> faanakee gahuu gahu waan akkasiisanidha jechuudha isaan kan jaalatanii kanaafuyyuu miti qarshii ofii baasanii waan kwaalitii qabu namaa fiduu miti jechuudha. Kolkollee isaan nutti fida walitti guurretoo galuun boru waggaa gadi baanee akkuma nama kamuu beektan yeroo kana keessa shamarri biyya keessa jiran. waggaatti yeroo tokko uffatu garuu uffanni isaanii sisaalfachisa jechuudha kwaalitii isaa kan eegidha kan isaan uffatanii kanaafuyyuu nus immoo kan ganaa isaa walitti nutti fidan walitti guurree fotota galuun xiraatii kan qabu shaanxaa keenya keessatti shaanxaa afurtamii jaha ayyamamu kana keessatti waan xiraatii qabu too yoo galle nu fayyadalleedha yoo uffannee baanellee nus boqonnaatti argannaa namnillee waaw filannoo itti beektanuun jechuu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu kana isiniin jedhaa warri akkanatti bitachuu barbaaddan keessattuu ji'a amma itti senne kana jechuudha. Baay'ee baay'ee e, yeroo gadi bu'utu jira jechuudha. Amma ji'a kudha tokkoffaa irra ji'a kudha lammaffaa kana warroonni bituu wantoota e, qaalii ta'e kanaan dura ta'aa ture jechuudha. Gatiin isaa gadi bu'uu kan dide amma ji'a kudha lammaffaa kanatti baay'ee gadi bu'a. Guyyaa qaba garuu guyyoota san isin laaltanii hookaniin immoo yoo hojjisiistuu keessanitti siqtan ta'ee akka kootitti jechuudha. Nama fakkeenyaaf itti siqaa natti ni himuu jechuudha guyyaa gadi bu'u. Guyyaa akkanaa akkanaa gadi bu'aa jedhanii natti himu. Guyyaa sanis ganaan anuu deemaa jechuudha ammallee wantoonni na hafee ni jiranii wantoota baaliitii ta'e biyya keeyyatti guddii kan ta'e kan shaanxaan irratti gatii hin baasne kan too galu ganaan deemee bitaa jira kudha lammaffaa kanatti baay'ee baay'ee gadi bu'a. kan jedhaniidha kan natti manii keessattuyyuu ji'a kudha lammaffaa guyyaa digdama keessa namoonni biyya biraatu tasaaffaranii dhufanii biyya kanaa bitan sirritti gadi bu'aa wanti hunduu kan jedhaniidha jechuudha kanan dhaga'e kanaafuyyuu warroonni bituu barbaadan akka galuufis warri dhiyaatan jechuudha ji'a kudha lammaffaa kanarratti jabaattanii. boru gatii guddiidha. oggaa siqee waddada ni beekna biyya ormaa keessa turree jirra. kanaafu. amma waan babbaleerraa waan kwaalitii ta'ee gatii xiqqoodhaan bitattanii teechifachuu ni dandeessu. Isiniin jechuun jaaladhaa egaa kaa'anii yaanni kuu kana fakkaata akkanuma waan hin taane walitti gurree garuun waan xiraatii qabu waggaa galanneen nu fayyada. Amma fakkeenyaaf eh, yeroo wayii eelsaa godoo viidiyoo jettee turte waan eh, uffataati irratti jechuudha. Ani eh, dooraara dhibbaaf fa'aa uffata iyyuu jira. garuu asitti dhufee gaafa tokko kanan uffanne fa'aatu iyyuu jira jetteetoo dubbatte yeroo sanatti bareedee tan bitee jette garuu gatii birrii guddaa itti baasnee toobiturra yeroo kana yeroo ji'atti rakasu kana eegnee oggaa ho'o hootaa illee homaa miti birrii guddaan isarra hin jiru jechuudha yoo nuti tole immoo hin uffanne yoo nuti tolu baate immoo namaaf illee baafnee ga'een tokkoffaa ganzabni keenya illee hin qisaasa'u. waan binnu san gatii xiqqaadhaan binne waan ta'eefuyyuu jechuudha. Haga wayyaa tokko irratti baafnu shan jaha bituu dandeenya waan ta'eefuyyuu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa obboleewwan koo viidiyoon koo guyyaa har'aa kana fakkaata. Viidiyoon koon xumuramne bakka deemetti gatii isaa hunda akkamiin akkan bite isinittan hima jechuudha. Amma fakkeenyaaf kofartii kanaayyuu gatiin isaa wuddidha jireetan dhiise dhibba tokkoo fi jaatamii shanii jedhama achirratti barreeffamee jira yaa'u akka biyya keenyaa kan akkanamiin bitamu ni beektu garuu baay'ee babbareedu garuu ganaa gadi bu'a jedhee tanniisee jechuudha mee isa kanallee walumaan laalla viidiyootti aanutti nan deema. yeroon deeme meeqan akkan bitee egaa ka akkan ani yaadetti haga dhibbaa gadiitu ni ta'a jedhee kan yaada jechuudha yeroo baay'ee immoo warroonni tiiktookii irratti beessan sagaltamaa dhibbaaf fidama jedhanii haasaanii hagam akka dhugaa ta'e hin beeku isaanii garuu ani qaamanan deemaa hagamiin akkan bitee wantoota bitamuu qabu uffata kwaalitii ta'ee gatiin isaa maal akka ta'e viidiyootti aanu irratti illee qabadhee tan dhufa warri viidiyoo kana laaltan sheerii godhuun namoota biraa biraan gahaa keessattuu ijoolleen keenya biyyoota adda addaa keessaa yeroo galanitu jira. warroonni akka carraa oduma yuutuubii kanarra deemanii dhaggeeffatan obboleewwan keenya itti fayyadamu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hoggaasin laayikii gootan namoota baay'ee bira gahuu danda'a. Kanaafuu viidiyootti aanu walitti deebinaa turtii gaarii naaf qabaadhaa baay'ee.